دەستوری خودێ ژگولێت بهارێ جوانتر ji hingvînê mêşa şirîntir ji bişkivîna zarokka naziktir hosa silav bo we mêvana û hêj bitir sersala nû sala cejna taze û delala هلکن چرا و شەمالە لوە پیرۆزی بەت ڕۆژان و ساڵان و دۆست و هەواە ئەفا هەنگا خێزانی دێتە ئەنجامدان شلای خدانێ هۆڵە بنەفش بەڕێز مەهدی فارس سرێشکی و کۆمپانیا تەهانی لە بریس خدا نوے نجیب خطاری نهو لگل جوان پیوا حوزانی ساس آوازا لسردانی جدنگ جاسم خطاری گوه بدنا پس دوسترانی کرم کا جاسم هجا توب هنر خوب خیر هاتن ال اي أولا هجا ودلال ez bi navê hola binefş û tehanî vîdyo ez vê cejnê eltevaya cîhanê pîrozî dikim sala du hezar û bîst û êkê înşaallah salek avkêr û xweşî bitin û û pêk ve jiyanê bitin û û domo heyka nexweşiya bit înşallah û destpêka xweşiya bitin ez cejna wa tevaya heval û dost û biradera pîrozî dikim gelê spas أفصال هوايت تنزب الرلالة تنزب الرلالة تنزب الرلالة أفصال هوايت تونس بريلالة تونس بريلالة تونس بريلالة قلو تشيشاي لمبن استري لالة لمبن استري لالة لمبن استري لالة دبشي رنجي دل مكري ما نواس بير بو دل مكري دبشي رنجي دل مكري ما نواس بير بو دل هر دمري صد خوزیار روژت موید بره و بینا مال گل اکری صد خوزیار روجه بريو وفينا ما القل أجبيرنا كيف كيف مبري لي حطت بريم دلهرد قريه وشبيرنا كيم كيفا مبري لي حطت مريم دلهرد قريه يا يلا بيش استران دياريا بحر كابتن الصلاة نو دياريش بوشابي دوستو حوالا يبي دارين دلان دلان دلان پاس يلا يا ريت عليه ايدو شبا صار يلا يا ريت عليه ايدو شبا صار صالح البندات ما هبالي زود اركب جمالي البندات ما دلالي دي تركب جمالي ورا ببينا شورو ازدينا قادي ورا ببينا شورو ازدينا سريانو سريان وبسرمان فرق الجمنين سريان وبسرمان فرق الجمنين يلا يا دلالي ايدو شفا صرصالي يلا يا دلالي ايدو شفا صرصالي البندات ما هبالي زودر كما جمالي البندات ما دلالي زودر كما جمالي دیهی وره یار ازو پیروز صالانو سالانو ورا يا یار ازو پیروز صالانو سالانو دوستو لهبالا لما لدي ما لدوست ولهبالة لملتي مهاموي يلا يا رد العالي إيدو شبا صرصالي يلا يا رد العالي إيدو شبا صرصالي البنتات ما هبالي زود اركب جمالي البنتات ما دلالي شاركي مش بارد يتقورك شابه وين شو سری مش آی گوره شعبي ورش وبالك هو آی گوره آی مش مجي حسكي ريقالك اي قولي اي قولي طوخة ما تصحى اليوم وقت الشعب مبتكر كسر خسر دعالي بالنار منو في حالي عشق ما تصحى اليوم وقت الشعب مبتكر كسر خسر دعالي آی گوره آی گوره آی گوره آی گوره آی گوره گورامه بنر منو بحالي عشق وخما تسعى اليام وقت شابي مبدك خسر خسر دقالي اي قوري اي قوري بلا صحته وقادة خوش